Hiki ni kipindi cha maswali na majibu ambapo Dkt. Ayubu Msalilwa anajibu maswali tofauti tofauti kuhusu homa hasa kwa watoto kama yalivyoulizwa na watu mbalimbali Ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako, na mimi ni Anatoria Gabriel. Dkt. Ayubu, watu wamependa kufahamu, ni kweli kupanda kwa joto la mwili kwa mtoto inamaanisha kwamba anakuwa na homa? Hapana, mtoto anaweza akajisikia joto au akawa wa moto, lakini asiwe na homa ikasababishwa na kuweza kucheza kwa nguvu, kulia kwa nguvu, au kutoka sehemu ambayo ina joto kali. Kwa mfano kama akiwa kwenye jua, mtoto anapata joto zaidi kuliko mtu mzima, na anakuwa anatoa ile joto kwa kali zaidi kuliko sisi watu wazima. Tunasema kwamba kitaalamu kwamba asilimia zaidi ya 80 ya watoto ambao wanaonekana kwamba wanaumwa huwa wanakuwa wana joto kali, lakini huwa hawana homa. Ndio maana kitaalamu akifika, tutampima kwenye makwapa au tutapima kwenye sehemu ya haja kubwa kuweza kujua joto lake lipi, ili kusudi kuweza kujua joto halisi la mtoto ni nini. Kwa hali hiyo sasa, kila homa ni mbaya kwa mtoto? Hapana, sio kila homa ni mbaya kwa mtoto. Homa ambacho huwa inakifanya kitaalamu ni kwamba huwa inaamsha kinga ya mwili. Ikiamsha kinga ya mwili, inaufanya mwili uweze kupambana na vile vijidudu au magonjwa ambayo yameingia ndani ya mwili na hivyo kuweza kumsaidia mtoto au mtu yoyote mzima kuweza kupambana na yale magonjwa. Kwa hiyo homa ni mojawapo ya reaction ya mwili kuweza kuusaidia mwili kupambana na wadudu, na ndio maana kitaalamu sio kila homa tunaitibu. Huwa kuna homa nyingine tunaziangalia na kuziona kwamba hizi zinamsaidia mgonjwa au mteja au mtoto yule ambaye anakuwa anaumwa. Swali so, lingine ambalo watu wametamani kupata elimu ni kuhusiana na, ni kweli homa kali ni mbaya na inaweza kusababisha kuharibika kwa ubongo? Sasa hapa kwenda kuongea kwamba kwa homa zote kali ambazo ni kuanzia nyuzi joto 38 mpaka 40 na kuendelea, huwa sio nzuri kwa sababu zinakwenda kuharibu au zinaintafia ule umeme wa kwenye ubongo, na hivyo mtoto anaweza kuja kupata degedege kwa sababu ya homa. Kwa hiyo kuna zile homa ambazo zinasababishwa na magonjwa vile kama tonsils, ambazo watoto wamekuwa wakipata mara kwa mara, wanapokuwa wamepata mafua wanapata homa na baadaye wanavimba mitoki kwenye makoo yao, hizi tonsils because watakapokuwa vimba mwisho wa siku wanaweza wakapata homa kali ambazo zinaweza kuleta degedege, na hivyo hizi ni muhimu sana zitibiwe mapema, na tunamshauri mzazi awe na dawa ya kuweza kushusha homa nyumbani kwa haraka, kuweza kuzuia mtoto asije akapata changamoto za degedege ambazo ni mbaya, na sio kila degedege inasababishwa na malaria, inaweza kusababishwa pia na homa za mafua makali na kadhalika, na mm, mafua haya yanaweza kusababisha zile degedege ambazo huwa ni mbaya kama nilivyokwisha kusema, na kila degedege sio nzuri nzuri na hatuhitaji iweze kuwepo. Dkt. yubu mara nyingi inapotokea mtoto amepata homa, baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwapatia dawa za kupunguza homa. Hii ni sahihi na ni kweli kila homa inatibiwa kwa dawa hizi? Sio kila homa hutibiwa na dawa za kupunguza homa. Kuna baadhi ya homa huwa tunatibia chanzo cha ule ugonjwa. kwao tukitibia ule ugonjwa, homa itashuka na mwisho wa siku mtoto au mtu mzima atapata nafuu na mwisho wa siku ataweza kuondokana na ile homa. Kwa hiyo kitaalamu tunaangalia chanzo na kile chanzo huwa tunakitibia mtu kuweza kumzuia asipate madhara ya baadaye. Wakati unazungumzia matibabu ya homa kwa watoto, ni vizuri kumkanda mtoto kwa sponge nje au kumkanda kwa kitambaa ambacho kina maji wakati anapokuwa na homa kali? Jibu ni hapana. Utafiti umeonyesha ya kwamba mtoto anapokuwa amepatwa na homa kali, huduma ya kwanza ambayo mzazi unaweza kuifanya, licha ya kwamba utakuwa na dawa nyumbani kwako, unachotakiwa kukifanya ni kumvua nguo zote. Mvue nguo zote, mwache akiwa uchi, na hapo utakuwa umemsaidia mwili wake utaweza kupoa kutokana na joto ambalo liko kimazingira. Hatuhitaji kushusha joto kwa haraka, kwa sababu ni hatari katika mwili. Kuna baadhi ya homa zinatokea wakati mwili unapambana na ugonjwa fulani. Kwa hivyo kitu kimoja hatari kwa watoto, tunawaogopa sana wasije wakapata hypothemia au kushuka joto kwa kasi au kushuka kwa joto sana, huku ni hatari sana kwa watoto. Kwa hivyo unapokuwa unamwekea ile sponji na maji, unafanya mwili wake uweze kupoteza joto jingi kwa haraka, na anaweza kwenda kwenye hicho kitu kinaitwa hypothemia na mwisho wa siku ukamletea madhara mengine makubwa zaidi kuliko kumsaidia. Kwa maana hiyo sasa, ni nini hasa mtu anachotakiwa kufanya kwa mtoto mwenye homa? ni vizuri ukatoa huduma ya kwanza na kumpeleka mtoto hospitali, na sio kila homa ni mbaya. Kuna homa ambazo ni nzuri, na sio kila homa inahitaji kushushwa kwa haraka. Kuna homa nyingine lazima ziachwe. Kwa hivyo mtoto anapokuwa na homa ambayo ni kali, muwaishe hospitali, lakini anapokuwa na homa ambayo ni chini ya 38 lakini unaona ana joto kali, muangalie na unaweza ukamvua nguo kuweza kumshushia joto na kuweza kumsaidia. Naamini umejifunza kitu, naamini umeelewa. Endelea kufuatia Daktari Kiganjani. Yes, na tuna Tunapatikana YouTube kwa jina moja la Daktari Kiganjani, lakini kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok tunafahamika kama daktari underscore kiganjani.